барул барул баллар жәрменов шабандосы салыпты деп атыр қазір атты түйін деп айтатын боламыз міне құрметті ағайындар бекзат келші бекзат төменгі мәреге атта баршы төрешілерге төрешілерге атталып баршы бекзат төрешілерге атта баршы жауғашты бекзат төрешілерге атта баршы ал ассалаумағалейкум көкпаршы қауымына бүгін оразалы құдамыз мына көкпар беріп көп жинап той берма деген той да мына көптің тілегі көл дейді да иншалла көптің тілеуі берсін е құдайым ауласын әр уақытта қолдасын жамандық балмасын мына баршамыз көкпар көтерілді исабек қажы марқұм исабек қажы көкпар көтерілді исабек қажы көкеміздің атыма қалай қалай жамбыл палуаны тақымында келіп жатыр міне құрметті ағайындар жол іздейміз ағайын туыс бауырлар көмектеріңіз қажет болып тұр ащыкөл елді мекенінен әлібек деген ағамыз жеті бас жылқысы жоғалған екен келгеннен кейін теке ауысады естімей қалдым демеңіздер төрешілер бекзат жауғашты бекзат төменгі мәреге төменгі мәреге ат апарсай төрешілерге болды болды апарса болды кел жамбылжан баруын қазанбас ол әкеле бер қазанбас орынбай қажы ақсақалдың қазанбас атты сәйгүлігіменен еркінбай көкеміздің баласы бағлан шәрменов шабандоз салды биылғы міне биылғы палуандардың үздігі атанып жүрген палуан міне бағлан шәрменов хайтун исабек қажы көкеміздің байтерек атты сәйгүлігіменен осы өңірде туып дүниеге келген көзден кеткенмен көңілден кетпейтін жүректен өшпейтін марқұм исабек қажы ақсақалдың бәйтерек атты сәйгүлігіменен досал ақсақалдың немересі жамбыл палуан салды қайтуын салымдар құтты болсын құдай қаласа міне